OK，这边的话就是我们用一个 class，好，这个 string 这个 class 去取得这个 string string 的 class，然后呢去取得这个 class 的名称，然后呢 inference primitive is primitive is array is super class，哎 get super class，好，那这个地方就是给它呃 run 下去啊 run。 Run a Java application，好，那它就会把那个里面的这个资料呢，把它印出来，好，好，所以这个 name，好，这个 name，它这个是一个呃，看一下，呃，点开一点，好，这个 name 去 get class，然后 class 去去 get class，它就回传一个。 呃，它的 class name 好 Java dot dot len String 哦 is interface 好它不是 interface 好 is primitive 好然后呢 is array 也不是也也是也是 false 好然后 primitive type 就是那个叫做呃呃 int 哦。不是不是不是不是 class 就是的的原原始的那个资料结构。 哦，primitive type，然后呢，super class 是叫做 Java Java 的大 n 大 object，哦，它是取得 class 里面的相关的资料，哦，那我们再做第二个 demo，哦，第二个 demo 呢去 get 这个就是 primitive type，哦，boolean、boolean、void，哦，这这这一些它都是有 class 的，哦，所以呢我们再来 run。 我看看它它会变成怎样？哦 b u l l y i n 哦 b u l l i n g d a k class、g 念，n a 它它就是 b u l l y i n 嘛？哦，那 class name 叫 b u l l y i n 啊？哦，然后呢 b u l l y i n class is primitive 哦，是不是那个原始资料结构？哦哦，原始资料结构 true。然后呢，void 哦，void 也有一个 class 哦，叫 g 念，n a 它就是叫 void 哦，这个是 class 哦，demo two。 然后呢，demo three，我们呃，给它很快的给它 run 过去，重点在在在后面那几个，好，然后呢，这 class，好，这 class 也是个也是一个 class，好，class 它本身有一个 static 的 method 叫做 forName，forName 呢是做什么呢？就是去找这一个 class，也就是说，用 class dot forName。 给它一个字串，哦，给它一个字串，然后字串就是一个 class 一个 package，好，再加上 class name，把它丢进去之后呢，它会在它会找到这一个 class，把它转变成为这一个 class 的的 class，好， <laughs> 这个这一个那个物件的 class，好，好，那所以呢，它去 get name 的时候，它就会是。 这个 class name 叫做 java 点 util 点 HashMap，哦，i s interface，哦，force，i s primitive type，也是 force，i s array，force。然后呢，super class 叫做 abstract map，哦，现在用用的这个这些东西都是 class 哦，就是就是物件的 metadata，哦 u b 觉得 c t metadata，哦，还都都都不是那个，哦，都不是物件哦，那但是 class 它本身也是一个物件呐。 在这个，在这一个 V N 底下，哦，它是一个物件，叫做 class，的 class 的物件，所以它才有指标嘛。class for name，哦，这 class 的物件呢丢过来就是 C 嘛，哦，它它是物件嘛，它是物件才可以拿来用嘛，对不对？哦，所以这个 class 的物件是，呃，是我们在用的那个物件的 meta data。 我的头开始晕了。 <laughs> 哦，好，那我们今天用这个第第四个。好，很奇怪，你看，class for name，哦，你看我们就是一找一找一个什么 class，叫做 Java Utility 的 ArrayList 的这个 class。 我们先讲说它是 class 们不然等下要开始搞混了。然后呢，用这个 class 干嘛呢？我们在那个教在那个 C 里面不是有一个那个嘛，memory allocation 嘛，就是 m m l l o c 嘛，就是指让这个物件啊，让这个类别哦，在记忆体里面产生一个位置嘛，就变成是一个物件可以执行的物件嘛，好，就是开一个记忆体空间让这个物件活起来，就是 create create 的嘛，哦。 create 这个物件，然后呢，在这个地方呢，就是用这个 class 去做什么 new instance，就是 new new 那个物件，哦。那那所以呢，刚才我们我们是去找什么 class？是 Java 点 Utility 点 ArrayList 的嘛，哦。然后呢，new 这个 for name 去找到这个 class 之后呢，它就干嘛？用这个 class 去 create 这一个 class 的物件，好，就是一个 list 好 list 然后呢，这个 list 就是呃转型成为这个 list 的一个一个 inter，inter 是 interface 吗？看一下，我记得没错，应该是 interface。反正就是转型成为 list 哈，然后呢，就 list 去用它，就变成是一个物件了嘛，可以去加 element 好，去把它印出来，好，所以呢，结果就变成是这样。 Element 零一二三六七八九，因为刚才加了十个 element 嘛，哦，十个 element，所以这个这个 simple code 的意思就是说，用这个 class 可以干嘛？产生物件，哦，不用不用去用那个，不用去写那个 new，哦，它这样子的写法跟这样子写法是一样的。 这两个写法是一样的，哦，这两个写法是一样，只是说，如果说是用这样子写的话，这个程式就是反正就固定嘛，我就是 new 嘛。那如果说是用上面这个写法的话，哦，我我可以干嘛？我可能可以动态的载入这个物件哦，好，譬如说我可能我可能我可能产生一个 Java 档。 产生一个 Java 档哦，好，里面就会有什么，哦，可能会有它的 package name，然后 import 什么 class，然后 public class，然后呢给它一个 name，然后就这个大小括号，就用那个文字这样跑出来哦，跑出一个 Java 档，然后我就用 Java 去扣它，扣什么？扣 compile，compile 了它变成是 class，然后呢再干嘛？再去，再用这个 class for name。 把它，因为它放在一个路径底下嘛。哦，我有一个 class p a c e 我就把这 class 丢到那 class p a c e 底下，然后呢，就用 class for name 把它漏进来了。哦，用 class for name 把它漏进来，动态的，把它漏进来之后呢，new instance 我这物件就产生出来了。哦，所以这两个写法是不太一样哦。哦，这两个写法是是不太一样，一个是这种是说是静态的。 然后这个是动态，可以动态去载入，哦，所以 class class loader 在那个 Java 里面也是占领一个很重要的角色，哦，像是那个 Tomcat，Tomcat 为什么我可以重复的动态载入一些一些 JSP 哦，或者是一些 module 哦，都是靠 class loader 好，所以 class 是在 class loader 在 j v m 里面也是在扮演一个动态的角色。 所以，一个这个是这个写法是静态的，然后上面这个写法是动态的。哦 o k 好，然后呢，我们再来 run run 这个 s i m p l e simple class viewer，好不？那它在干嘛呢？就是把这个 class 里面的所有的属性。 哦，跟他的方法全部列印出来。哦，在这边把我我们现在列印什么？列印这个 class 网链嘛？哦，这个 string 这个咧 class。哦，r 对，呃 w r o n g r u n g w r u n g s Java application。哦，然后它跑出来什么？你看这个。哦，它的 package。哦，然后呢，public final class，这都都是从 class 里面去抓出来的。 好，物件的 meta data class，好去形容这个物件里面有什么样子的资料形态，好 class，然后呢它的呃的一些呃属性可能像是 value 啊 offset count，哦这些都是它的属性，好，然后呢接下来有一些我们看不懂的一些 constructor，哦，然后呢也是一样看，呃 index of，呃 value of。 然后呢，反正就是我们如果有常用的话，应该看就会看看到这些方法，哦。但是呢，它还没有，没有没有把那个里面的那个，就是它的方法跟属性而已啦，哦。方法跟属性都列印出来。有些时候我们在，呃，在 trace 那 class 的时候，哦，最后没有 source 就会跑出这个东西出来。比如说，有没有？ Source not found，对不对？哦，我按 Ctrl，然后我点滑鼠的左键，然后选这个 class。哦，啊，它没有 source 嘛，吼，我点进去没有 source，所以现在跑开那个 class view 出来嘛。哦，它就是呃，有什么东西呢 f i e l 然后呢 f i e l f i e l f i e l 什么东西这样？啊，还有方法，有什么方法？我就把它列列列出来。 就是靠这种方式把它呈现出来的。这个就是 Class 的 Demo，四个 Demo，呃，五个 Demo。